هل تعلم أن تيتانيك هي السفينة الوحيدة التي غرقت بسبب اصطدامها بجبل جليدي ومن ثم ابتلع المحيط في غضون ساعتين وأربعين دقيقة وكان من الممكن أن تنجو من الاصطدام بفارق 30 ثانية قبل أن اكتشف جبل الجليد بواسطة مراقب الاستطلاع ومن غرائب قصة هذه السفينة أن العازفون استمروا فعلا بالعزف لمدة ساعات بعد غرق السفينة وهل تعلم كم كلف جناح في الدرجة الأولى على متنها؟ لقد كلف حوالي 870 جنيه استرليني في ذلك الوقت أي ما يعادل 75156 جنيه استرليني اليوم ومن المعطيات الغريبة التي حيرتني أنه كان يستطيع 53% من الأشخاص النجاة باستخدام قوارب النجاة على متن السفينة ولكن 31% فقط هم من فعلوا ذلك هذا راجع إلى عدم ملء قوارب النجاة إلى طاقتها الاستيعابية كما نجا ثلاث كلاب فقط من أصل 12 كلب ومن المثير أيضا في هذه القصة أنه لم يهرب أي مهندس من أصل 30 مهندسا على متن السفينة بل استمروا وكافحوا على عمل محركات السفينة حتى ينجى الآخرون لكن أصدقائي هل استطعتم إلى حد الآن أن تكشفوا أو تعرفوا ما معنى اغتصاب العقول أو فن اغتصاب العقول؟ طبعا لا أعتقد لقد حان الوقت كي أخبرك ما معنى ما أخبرك به فقط استمع بعناية إلى ما سأقوله الآن أظن أن أغلب سكان الكرة الأرضية شاهدوا فيلم تيتانيك الشهير في أحداث الفيلم مات تقريبا كل الأشخاص الموجودين على السفينة بسبب الغرق بينما مات بطل الفيلم بسبب برودة الماء وليس الغرق أي أن معظم من شاهد الفيلم لم يشعر بأي نوع من التعاطف تجاه المئات من الأشخاص الذين ظهروا وهم يغرقون في الفيلم رغم أنهم كبار سن ونساء وأطفال وكانت أمنية كل شخص شاهد هذا الفيلم وهو أن يعيش البطل والبطل رغم أن البطل كان لص ومدمن خمر ولاعب قمار ولم تتعاطف مع المئات من النساء والأطفال وكبار السن الذين ظهروا وهم يغرقون في الفيلم هل سألت نفسك يوما لماذا؟ طبعا أظن أنك لا تملك الإجابة لكن أنا أملك الإجابة على هذا السؤال بكل بساطة لقد استطاع المخرج أن يسلط الضوء على البطل والبطلة وكأنهما الوحيدان الموجودان على متن السفينة وتتناسى في نفس الوقت النساء والأطفال وكبار السن الذين ظهروا يغرقون من حوله بكل بساطة هكذا يتلاعب بنا الإعلام كل يوم وهكذا يقوم باغتصاب عقولنا يسلط الضوء على ما يريد وفق رؤيته السياسية أو المذهبية أو المنفعة المادية وليس من زاوية الحق سواء كان له أم عليه الإعلام بكل وسائله يمارس هذا العبث القذر على مدار ال 24 ساعة وكل الأطراف المتنازعة والمتصارعة في عالمنا اليوم في مشارق الأرض ومغاربها ترينا المشهد من زاويتها هي فقط ولكن الحقيقة شيء آخر قصة التيتانيك هي أذكى جريمة بالتاريخ بعيدا عن الحب الرومانسية إلى هنا أعزائي المشاهدين تكون قد انتهت هذه الحلقة إذا كانت تعجبكم هذه النوعية من الفيديوهات فضلا منكم اشتركوا بقناتي وضعوا لايك للفيديو لكي أستمر بالمزيد إن شاء الله وإذا كنتم تريدون جزء ثاني و أو بعض الحقائق التي لا تعرفونها عن سفينة التيتانيك سأقوم بعمل جزء آخر لهذا الموضوع وسأريكم ما علاقة التيتانيك بالماسونية ربما هذه أول مرة تسمعون هذا الخبر نعم التيتانيك لها علاقة بالماسونية إذا كنتم تريدون جزء آخر فاكتبوا لي ذلك في التعليق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله